hola y bienvenidos a otro video de sopa de letras. Sin más por el momento, comenzamos. children. Charles. Face. and difficile esta sí está complicada. wow, esta última parte sí estuvo complicada. esta estuvo fácil, no como la de yo. papel tenso, sólida. Eso es todo y nos vemos en un siguiente video. Hasta entonces.